Bueno, vaso de agua, este mismo va a ser ritmo. Ah, ¿te montas o qué? los pasos por la mañana justo después de despertar Activa órganos internos, ahí ya los pone a trabajar 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer y dice ocho vasos al día. de prestar y uno que hidrate después de tragar un gran vaso antes de ir a la cama bebelo cuando ya estés en pijama va reduciéndote la tensión evita infartos y ataca el corazón ocho vasos al día es lo que tienes que beber y su sangría, tu cuerpo lo agradece. you